perebutan bola yang begitu menarik. Julius tidak berupaya. Beliau tidak sudah tewas, tetapi tackle yang dilakukan mengakibatkan pasukannya kini merestui usaha kita dan menyelamatkan negara dan melukuhkan perhatian dan kegiatan untuk memulihkan ekonomi dan kehidupan rakyat jelata. jadi saya akan ke istana untuk menyampaikan surat menyampaikan perubahan dari eh, pendirian uh, Pakatan Harapan kepada saya sebagai calon Perdana Menteri dan saya terharu dengan sumber mereka tetapi saya sekali lagi memilih kita skill kita di sini ten dan score terus pada Asman anak di hadapan bersorangan berhadapan dengan masukkan Bliss. Musik ke belakang, terus ke depan itu gol. Gol yang cantik daripada Azman Adnan. Gol yang memuktamadkan tempat Selangor ke Bagaimana tertewas juga Abdul Hadi Tahir. Azman kali ini. Dua pemain kawannya Azman minit selepas Sarawak berada di hadapan inilah aksi Azman Adnan hujan makin lebat dan permainan pun makin rancak perhatikan Azman mencari ruang kegemarannya memusingkan lentok badan